mira estimado, aquí vamos a hacer una operación similar a la del tiempo de precalentamiento. Aquí vamos a establecer un tiempo eh, para horneado. Entonces, eh, cuando suenen los tiros, va a ser el momento de revisar el preparado para ver si está bien. Si es que está bien, lo sacas del horno, lo apagas. Y si no, le das una vuelta y lo meto de nuevo. ¿Oíste? Bueno, ya sabes. Ok. Bueno, un poquito vamos a hacer una operación similar a la del tiempo de precalentamiento. Aquí vamos a establecer un tiempo eh, para horneado. Y entonces, eh, cuando suenen los tiros, va a ser que es el momento de revisar el preparado para ver si está bien. Si es que está bien, lo sacas del horno, lo apagas. Y si no, le das una vuelta y lo metes de nuevo. ¿Oíste? Bueno, ya sabes, ok. Bueno, mucho juicio